Уважаемая Вера Ивановна, в день вашего рождения примите мои сердечные поздравления и искренние пожелания добра и благополучия. Пусть каждый прожитый вами день будет согрет теплом и заботой. Здоровья вам на многие-многие годы. Поздравляю!